गया था इतने देर से मैं वेट कर रहा था बोलो कुछ मुंह नाली में घुसड़ के आया क्या तो मांगने लगेगा मैया कसम क्या बताएं रास्ते में चटक चुतिया भोसड़ी वाला गाड़ी रोक दिया फिर क्या हुआ देखो उसने मेरा गाड़ी रोक दिया रुको रुको रुको कहा गया था चल गाड़ी का कागज दिखा साहब बाजार गया था कच्चा खरीदने क्या कच्चा खरीदने का था बाजार सारे कच्चा नहीं करना तुम्हारी गंदी दिख रही है साला पुलिस वाला था नहीं तो अपना अंडा फेंक के मारता आगे क्या हुआ देख उसने कहा लाइसेंस निकाल चल लाइसेंस दिखा ये लो साहब आधार कार्ड दिखा ये लो साहब पैन कार्ड दिखा ये लो साहब मैरिज सर्टिफिकेट दिखा नहीं तो अब गाड़ी का चलान कटेगा साहब हाँ, मैं तो रडुआ हूँ अभी तक अपनी गन से फायर करने का मौका ही नहीं मिला तुम्हारा जूता कहाँ है साहब क्या बताएं कल जागरण में गया था कोई चोरी कर लिया मैया कसम हाँ? तो उसकी गाड़ में लठ डाल देते ठीक है अगली बार से पहन के आना साहब जाए रुको अभी दिखाई नहीं देता रेड लाइट है अभी रुको जरा सबर करो साहब आप जाए रुको अभी लाइट तो बताएगी तभी तुम जाओगे एहे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना साहब आप जाए रुको देखो लाइट क्या बता रही है चलो जाओ जो ट्रैफिक वाले ने जीना हराम कर दिया और लाइट पे देख क्या लिखा दिया है हा? तो है गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ठोको मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए गुड बाय